kwa nani? Wasioitaka haki, wasioitaka haki waendelee kubakia ACT Wazalendo, wadumishe dhulma. Mheshimiwa Katibu Mkuu wa Chama cha Wananchi CUF, Mheshimiwa Mwenyekiti wa Wilaya ya Wete, Mheshimiwa Mkurugenzi wachaguzi wa mipango wa chama taifa, waheshimiwa viongozi mbalimbali, itifaki imezingatiwa. Kwanza kabisa, naomba nimtangulize Allah mbele kwa kumshukuru kutujalia akatufikisha katika viwanja vya utano. Historia inajirudia, historia leo Wete inajirudia. Wale ambao wakidhania kwamba kapu haitarudi tena katika historia yake. Allah ameirudisha, kafu inarudi katika historia yake, na inshallah inshaallah biidhinillahi, Mwenyezi Mungu akipenda, kafu ndio kitakachotua chama kitakachoongoza Wazanzibari katika serikali ya mapinduzi ya Zanzibar 2025 biidhinillahi. Semeni amina, amina. Waheshimiwa, mimi sitaki nizungumze mengi, na mawili matatu tu, na mie zaidi huwa napeleka salamu, mie zaidi huwa napeleka salamu fupi kabisa. Kwanza naomba nijitambulishe kwenu, nataja kuapa kwamba tupli tupli tupli, hamumjui tu. Mimi nilikuwa mwanachama wa kafu na nilikuwa mwenyekiti wa jimbo la Ole lakini pia wakati huo Ole iko Wete nilikuwa mwenyekiti wa wenye viti wa majimbo tisa yaliyoko kaskazini, nilikuwa mwenyekiti wao. Lakini baada ya mgao uliogaiwa, tukarudishwa Chake Chake kusini. Pia niliendelea kushika nafasi ya mwenyekiti wa wenye viti wa majimbo kumi na nane ya Pemba katika kisiwa hichi. Kwa hiyo nasema kazi ya siasa kwa Pemba nimeifanya pa kutosha, alhamdulillahi rabbil alamin. Sasa nasema wakati tuko kaskazini kule, tuko kusini kule, wa kusini tulilalamikia ofisi ya mratibu wa chama Pemba kutokana na ubaguzi na ufisadi uliokithiri katika ofisi ile. Waheshimiwa makumbuka hapa kama nyinyi watu wa utani hamkufikwa na, na Isa Isa Rubea kuwachangisha pesa kwa ajili ya maafa ambayo yatatokezea katika chaguzi au katika mambo mengine wakati ule wa mapambano na CCM. Kila jimbo lilichangia shilingi milioni moja, tukachangisha milioni kumi na nane kwa ajili ya maafa, yakitokezea maafa kupigwa mtu, kuumizwa, kuweka ndani, pesa ile ipatikane isaidie kuhudumikia. Alitokezea mjanja, alitokezea mjanja asiyekorwa madaraka, asiyeshiba tumbo lake, kamkuwa waziri, kanakuwa mwakilishi miaka yote iliyopita, akaziona nyingi, milioni nane kwa ajili ya maafa ya watu, akazijaa Tundu milioni kumi na nane zote akazifanya. Hatukuweza kustahamili, likatokezea maafa Kuna mwenzetu Chonga alipigwa, mwenyekiti wa Chonga alipigwa mpaka akavunjwa kila pahali. Tukamwendea twahitaji msaada wenye viti na makatibu wa majimbo, wataka pesa tumpeleke mwenzetu Muhimbili akatibiwe. Akatuambia pesa ile ishatumika. Imetumika, imetumikaje? manake manake manake, kaambia okay, sawa. Wenye viti tukachanga pesa, tukampeleka hospitali mwenzetu, tukasema hili hatuwezi kuliacha hivi hivi, tukamwita Zito, tukamwita Zito, tukamwandikia barua kwanza, sijibu majimbo tisa, mikoa miwili ya kusini. Kwaki kwapi? Mikoa kwaki hupo. Kama nitasema uongo, sema wewe mwongo ulikuwa mwenye ulikuwa katika nani wilaya mkoani, tukenda kwenye vikao tukasema lazima swala hili tumwambie Zito, tukamshtakia Zito, tukampelekea barua, nawambieni watu wete Zito. Barua ya kwanza asijibu, barua ya pili akaja Pemba, tukamwambia bwana mkubwa, tuliokuja hapa tumekuja kushtakia mratibu wako tumekuja kushtakia mratibu wako kwamba huyu bana, hii ofisi haifanya mbali yake, aika atakaye aondoshe atakaye. Lakini kubwa kuliko lote, huyu bwana kala milioni kumi na nane tulizozichanga sie kwa ajili ya maafa. Hazina maelezo yote pesa hizi. Zito akatwambia ni jambo genuine, nitarudi kwenye vikao, nitakwenda kukaa na vikao vya Unguja kushauriana. Akenda jibu walilokuja nalo. Maanake mwamini kwamba hawa tukisema kwamba siwo, maona kwamba sisi kwa sababu tumetoka tu. Majimbo tisa, mikoa miwili ya, kusini, ya kusini, anakuja na jibu kwamba nyinyi kazi yenu hapa kusini ni ugomvi, ni hasama. Kwa hiyo kaeni wenyewe mjimalize wenyewe huko, ili sisi ile hatuna habari nayo. Hilo ndio jibu lake kiongozi mkuu wa chama. Hilo ndio jibu lake kiongozi mkuu wa chama cha ACT Wazalendo. Sasa mimi naulizeni, pahali kama hapo eh, majimbo tisa lamika kuhusu habari ya mtu mmoja, akaweza kudipendi akasema kwamba mimi siwezi kulishughulikia swala hili, jimalizeni wenyewe. Jamani, hicho ni chama, ni taasisi, ni kampuni, ni sakosi, ni jambo gani? Hebu tupeni jibu, jambo gani hilo eh? Halafu mkisema kutukiambia kwamba watu tokeni kule, hakuna chama ile kampuni ya mtu, ile biashara ya mtu, mkione kwamba sisi twasaliti. Kama nasema tena, kama nasema tena, kama kuna watu waliowahi kumsaliti Maalim Seif, kama kuna watu ambao walimsaliti Maalim Seif yu hai kabisa kimwene mwene, ikiwa sasa tufanye usaliti, tunafanya usaliti kwa sababu Maalim Lakini kama kuna watu waliomsaliti Maalim Seif tena kimbwene mbwene, Maalim yu hai na Maalim angekufa hatujui, kwani maskini hatujui. Majimbo mawili mlioyauza Unguja, matokeo hakupatikana mpaka kiama. Maskini hatujui sisi. Maalimu alishinda kwa kura elfu eh, tatu ndani Mohamed eh, wakati mato unashauri watu na nini na nini, wewe ulipewa pia kama asante. Kama waona huridhiki, toka uone. Kwa hiyo nasema msidanganywe, msidanganywe kabisa. Chama chetu shahidi zito, sisi twapigania katiba mpya, twapigania katiba mpya ya Zanzibari. Vyama vyote vilitunga mkono wa Zanzibari, yeye alikataa. Halafu jema sema kwamba huyu mwenzetu huyu huyu Sheban Saidi nini na wapi na wapi haya